boss. Det var lige her inden den tog. Jeg synes fandme nok, at jeg havde mærket hug. Der gav bare et hug, du. Den har ingen pigge, har han. Stille og roligt rolig hund. Den er bare godt, alt for godt kroget. Men den er stor nok. Så foran skulle der bare en gok. Det er første gang, jeg er ude fisk havbræt. Sådan. Har du på video? Ja, ja. Og det er på den lyserøde? Det er på den lyserøde. Hvid, lyserød. Sådan. <laughs> Fedt. Jeg havde mærket hug flere gange. Nej! Fandens også. Det var en bra havbras mere, ja. Hva? Det er stadigvæk den her, ja. Øh, men den er så kun... Øh, nej, den, dem, de er fandme hjem. For helvede. For jeg, tog, for jeg havde kun den der igen i 16 gram.